Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu di kota Mekah Al Mukarramah pada hari ini 15 Ramadan 1442 Hijriah yaitu hujan yang lebat. Saya baru selesai melaksanakan ibadah umrah di hari ini Masya Allah tabarakallah luar biasa barakahnya mudah-mudahan doa-doa yang saya panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan rahmat kemudian di, di bulan yang barakah Kemudian insya Allah tahun ini tahun yang insya Allah kita boleh tunaikan ibadah haji pada tahun Amin, ini ya Rab. Kita sempurnakan ibadah upah pada haji nanti Allah Kita boleh tengok air-air sekarang ini masya MasyaAllah tabarakallah depan-depan kita ni Allah Akbar Oh banjir, banjir Ah, Masya Allah inilah keadaan yang berlaku Silakan sharekan dan bagikan ya insya Allah bersama Ustaz Huda Ustaz Serenang Kuning terbaik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Hujan es ya Hujan es turun di bumi Mekah Mukarramah 15 Ramadan bersama selendang kuning Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Walillah ilham Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah ما شاء الله تبارك الله بركه في الحرم